أنا صاحب البيت اللي نزل فيه الصاروخ نايم أنا ومرتي وأولادي بأمان الله وحدة وربع بالليل بينزل الصاروخ بقلب بيتنا بيسحبونا من تحت الردم مرة والأولاد الله بعد اسمه ينظر لهم بالشفاء امتى هالسيره هاي ما بخافوا الله ما بيقولوا هدول مدنيين عزال قاعدين ببيوتهم بامان الله شو هالحاله هاي ما في من يتطلع على البشر